Минмари Мандалайн вокзал амар аттай яг энэ чи ясан чинь биднээс гадна зөвхөн зам нар Ийм гой байгаад байна. Заа чинь ч бас нөгөө нэг амар хүмүүс хогоо ичдэг юм аа. Хог ичдэг. Энэ наа зам нь амар халтрамтай. Аа. Зүсцэн жакфрут грейн бий. Юу бол? Чигэлэг. Мм không thì xuống hay là phải nói à này. Нэг үе идчихэж байгаа юм уу? Юу идчихэж байгаа юм нөх үү? Энэ дөрвөн ширхэг. Тэгээд 1500 1000 цаа. Аа. Дэдингүү адуулгаа. Дэдингүү, дэдингүү. Миний хаалтаа дараа. Маш дуудаа. Хатаан төгс. Daddy Dingo, Daddy Dingo, where are you? Here I am, here I am, I'll do you too. А мянган чат гэдэг чинь Мянган чат гэхээр 1700 төгрөг гэдэг. 1700-аас 1800 төгрөг. Гурван нэг дөрөв шиг. Ажуус. Энэ жижигнээ нь бонус нь ирсэн. Аа. <laughs> <laughs> <laughs> төлөвлөлтүүд юм байна. Эндээс нэг нь 500 гээд хоёрыг 1000-аар аваад одоо энэ харагдж байгаа алтан болсныг ингээд бүр бүр Ихэнх юм нөгөө алтаар бүрдэг гэж эмгтэй хүн оруулахгүй шүү дээ уг нь. Энд бол эмгтэй хүн амаагүй болдог юм байна. Ийм нэг хүн ингээд алт байд юм байна. Дотор нь. Энийг الحليب القرسان يد يد نعرض نرتاح Юу тулсаа. Одоо буцаж авч байна. нэгдчихэж нүрийг хараад ирсэн. Мага нутгийн вайн амсаж үзэх гэж байна. Яасан сонь аа эцэн компонент юм шиг. Эцэн компонент. Жимстэй айрах юм шиг. Жимстэй айрга. Бид хэд сая хүрхрээ үзэх гэж явж байгаад жаахан төөрөөд гэсэн чинь энэ чи апельсин, кофе, dragon fruit өөр юу вэ? Бараг гүзээлцэг нь тэр гүзээлцэг. Амар хэм ургадаг ийм гоё фармд хүрэлцээд ирчихлээ. Би та нарт дроноор харуулнаа. Тэгээд энд нь бас өөрийнх нь тарьсан кофег бас болгож үзүүлдэг гинэ. Оо энэ хуулс шүү дээ. Янзын юм байна. Яа энэ хорндоо апельсин түгээд килограмм нь 2000 чат. Яг үү. Тэр юм алхамст. Өнөөдөр Тэгээ одоо Ийм унаанд суугаад фармаар наялнаа. Энэ амар том фарм байна шүү. Йоо, хитэн гэлээ. Яа, энийг хартаа. Окей, окей. Гоё юмштай наа. Гоё юмштай. Бид нэр улбар шар болсон байсан бол тэр үед нэрэл Яг ургацсхийн үед ирэл гоё юм тий. Яриа жоохон өнгөтэй. Гоё юм шүү. Апельсин гэсэн мандрин юм байна. Энэ Ногоо мөртлөө ногоо нь болцсон юм байна. Энэ. Ногоо мандрин. Оранж мандрин. Амт нь ямар юм бэ? Миний хөө түүж байгаа юм уу? Ой. Таньх шиг. Ха, янзэ. Мм. Яста. Янзэ аптема. Гоё юм тийм? Мм. хүнээр нь гоёыг нь сонгуулж авахулж Ой битий зулгаа. Яа. Явахд ирчих юм байна. Яаж ингэж гоц юу яваад миний авснуудыг хартаа. Чи энэ энэ ахаа авснуудыг хартаа. Эргүүлээд эргүүлж ийн. Мага ингэж ингэж эргүүлж байгаа. Эргүүлээд байгаа юм байна. Аа. Тэгээд Мандриныг модноос нь яаж сургаж авахыг сурсан. Тактик юм мэдгүй. Биш салгаж авахыг. Бума хуа тэя. Юу жүжиг нэ тэя. Дүрц. Нэг килиг аван гэсэн чинь бүр баг 4 килиг авцсан. Гоё амттай юм байна. Гүдэ. Гүдэ харида. Нөхөн өөрөө төс юм уу? Хин арилгасан. inte in dragon fruit then. Ингэж ургад юм байна. Ийм сонио. Кактус шиг. Бүгд шаралжул ийм гоё харагддсан юм байна уг нь. Тэгвэл мандрын камер Миний эрентхийн кофений амтлага хийгээрэй. За. Кофе амтлаа. Кофе тартай газар ах уу? Энд ч тарьсан кофе. Яг манай бодлыг авсан шүү дээ. Одоо болохоор би та нарт Саяны уусан кофе маань яаж ургадгийг сонирхуулъя. Нүгээр бас кофений тайлбар хэсэг нь нэлээд том юм байлээ. Тэгээд кофений өөр хэрхэн ургадгийг хамтдаа бай сонирхож үзье да. The Taj гэдэг энэтхэг хоолны газар. Аа гоё юм байна. Энд ч байдаг жижигхэн нуурны ирэг дээр. Тамсан. Тамсан. Агаар. За одоо би танд хувааж үзье. <laughs> Ваа. Ийм байна. Хоосон. Агаар уу. Гудари. Дөөхөөрэй. Өөрөө. Яг 3-аас 4-ийн хооронд наан гардгүй гинэ. Наацгүй. А гэтээ яах вэ зүгээрээ? Сайн хооллорой. Гудагади. Гудаа. Гудаагаар ирсэн. Пинулин гэдэг газрынхаа Botanical Garden дэрсэн байна. Харж байгаачлан ингээд ингээд ингээд дахиад ишигээ дүүрэн цэцэгтэй ийм том гоё парк байт юм байна. Нара. Ваа. Аа ямар хөөрхөн юм чи. Чи яа тийм зүт юм нөхөө? Аваад амид үйгүй. Үгүй яагаад юм зүүцэн байгаа лээ? Нарнаас хамгаалж байгаа лөө. Тий. Хөөх юм бэ нэ хараа та дахиад. Мм. Чулуучсан моднууд гинэ. Хурч өмссөн юу юм өмссөн баг шүү. Оо. Амар гоё яг жинхэнэ чулуу шиг гоё болсон нэ. Бүр чулуу. Хо хо. Яа ч история. За. Дараа үлдсэн. Дараа үлдсэн баяр та. Оо хадраа үлдсэн. Ямааны англил тогтцдаг. Ийм өхөр шиг том төрлөөд юм бэ. Өндөрлөг газар амьдэрдэг гинэ. Энэ залуу зураг авах гэж юм болж байна. Яа позо мэддэггүй. Яах вэ? Яа. Юу зураг авах гэж. Хөрх юм уу? Сайхан юм уу? Аа. Тий. Секунд толгонд секунд толгонд нэг поз аваарай. За харъя. За. Яадаг юм. Үтгөө. Гар маар нь ингээл ингээл ингээл хөтлөөд идэм чинь. Ваа. <laughs> Өө ингэж явт юм уу өвөө? За яваарай минийх үү. Өө ингэ явдаг тий өвөнөр. Ямар өвгөө? Оо дүүдэг өвөнөр. Өө өвөнөр хөлн өвдд юм уу? Мм тэгээд хаяг толж явдаг лөө. Мм за. Яй. Манай ээж зураг авч байна. Орж ирэхдээ нэг хүний 5 доллар, гадаад хүний 5 доллар төлт юм лээ. Тэгээд хоолтойгоо ирчих юм бол баг өдөржингөө энэ хаваараа зугаалаад явхад бол гоё газар. Гэтэ бид хэд одоо дахиад нэг хүрхрээ үзэх хэрэгтэй болохоор нар жаргахаас өмнө явах хэрэгтэй. сургуулийн захисал дээр ирсэн. Чи доош. Хөрхрөө үзгээр ирсэн гэсэн чинь 20 30 минут алхчихж очсон юм. За одоо удахгүй нарж арах гэдэг. Манай гайд манай гайдд бас хойно явчихсан. Тийм. Буцахтаа бүтэн цаг алхдаг гинэ. Энэ хоёр бинвар ахын дагаад зогсохоор намайг сэвч өгөөд За минь нар хоёр охинтойгоо хамт бид гурав дээшгээ алхан да амар их зуруу уул юм бэлээ уг нь машин явдаг байсан зам юм шиг байна гэхдээ манай явж байгаа альфард бол арай л иш явж чадхааргүй нэлээд хүчтэй машин л явах боломжтой байна зэ амжилт амжилт ийм юмд хөвтүүлээд мөрөн дээрээ хоёлаа энэ модоо тавьчихад авч явд юм биш шүү дээ. Арайч тий одоо бид гурав яаж энэ хоёр жижиг охин нар өөрөөлөд явах вэ? Оо энэ хөл сараа нүүр араа 35 минут яваад гараад ирсэн. Амар юм байна. Өтгөд явсаар өнөөдөр хоноглох буудалд ирлээ. Тэгээд бассейн нь одоо хааж байгаа юм байна. Тэгээ усан жоохон бохор байна. Марга айлын хаалганы хоох тарах гээд байна уу? Агша. За энэ Чин ярьж байгаа. Аа. Зя. Таро. Яасан таван бодлоо. Хөөхөн бодол байна оо. Прохой нэг дубль нэг явсаа. Та. Яа. За бид гурав нь усанд ороод ярьж суугаад амраад. За одоо тэгээд тий. Одоо тэгээд яг 12 цаг болж байна. Январын цагаар. Йоо амар. Нөр. Тий. Тэгээд маргааш өглөө 6 цагт босоод аа бид нар ер нь бол яг үндсэн гэр болох Янгон хот руугаа явна замаараа бас Нипидо гэдэг Мянмар улсын хотын нийслэлээр дараад нийслэлээр дараад тэгээд гэрлүүг явах байгаа. Тэгээд өнөөдөр тий өнөөдөр маань ер нь бол аяллаа маань сүүлийн өдөр байлаа. Үгүй маргааш сүүлийн өдөр. Бүштэй. Маргааш гоё юм өснэ. Маргааш өглөө хааны орд үзэн. За маргааш тий маргааш өглөө хааны орд үзэн. Тэгээ Минмарын нийслэлийг үзэн. Амжилтнаа. Чи ярих юм би ярих юм уу? <laughs> За окей. Би ярихлаа. Би маш их баяртай. Тэгээ миний цагийг олгосон баярлалаа. Тэгээ гişүүд микрофоно дураараа ингэж онголохгүй бол. За тэгээд хэдүүлээ Непидо үзэн. Аа Непидо 20 урсгалтай зам үзэн. Харин тийм байсан. 20 гэдэг нь 10 10-аараа ингээ 2-ыг нэтээ тийм асар том зам үзэх юм шиг байлаа. Тэгээд Гэхдээ хоёр урсгалтай 20 игнэтэй. Тий, хоёр урсгалтай 20 игнэтэй. Би тийм л ярьсан шүү дээ. 10 10-аараа 2. Тимстэй, мөн зүгстэй. <laughs> За, тийм зам үзэн. Тэгээд хідэлээ цаашаага Янгон хот руугаа явах болно. За тэгээд гүдээ 3.1 юм хэлэхөө. 3 2 1 баяртай гэж. За 3 2 1 Баярлалаа. Дараагийн vlog-оор уулзъя. Дараагийн vlog-оор уулзъя. Та бүхэн минь бидэнтэй хамт байдаг маш их баярлалаа. Тэгээ биднийг лайк, share, subscribe, comment. Comment. <laughs> Comment. Comment. <laughs>